Nilagan nyo. Ah. Nilagan nyo. Na? Nilagan nyo. Ah, tanglo. Ah, tanglo. Sinong presidente nyo? Don Eston eh, pa yun lang. I'm just sitting here. Baka sakop ng viewpoint ito. Oh, ito na terraces oh. Oh. Yan, terraces oh. Oh, terraces na ito yun. Ito na nga oh. Ito, oh, oh ito na. Oh, ayun na. Nakikita na doon. Oh, ayun na. Ang terraces. Eh. See? See? Oh my God. Yan na yung rest terraces. Oh. Tayo. Ayan oh. Dali bakit ba? Video muna. Ito ang ganda oh. Mga tanim nila oh. mga tanim na yun. Mga, mga wow! Mga Okay, sa pupunta pa tayo sa Batangitan. Uh-huh. Ganda oh. Pagi nga lang pero maganda. Tignan mo pare oh, yung mga bunubon oh. Wow! Ha? Bunubon. Oo. Nagkatugmuna dang nga dito. Dahil din mars na tang ni. Kita ni kata ko. At aba. Eh. Yan lang sinagtap nin. Yan yung mga bagong tanim na halaman or gulay. Yung mga bahay sa bundok. May tao doon, no? Sa Baras. Hindi. Eh. Oh, sigaw kayo ng Banawe. Meant to be Bakit ako hindi ko alam yan? Ang damang hanga kastoy. Dito yung galingkit at the J. Walduy. Ah! Tatol. Galingkit ni Rex Teresis kan J. Yeah, okay na to. Tapos? Kung tayo may isa, ano maala? Ayan. Ano? Mata. Mata. Mata.

things you can Station 6 ng uh, viewpoint So 5,800. Ito magkano to? Ito 5. Ito. Si balong mo. Oh, gawin mo sa kanya baka gusto niya. May discount kapag ah, set. Pag set. 15. 16? 15. Okay na yan. Ito yung mga souvenir store. 180 ma. 180 ma. Plus A eh, Kabayawang tawag na. Alin yung puti? Oh, wala naman silang pula. Ano? Pare ko, magkano yung baston mo? Ay, yung baston, kung kailan yung baston. Magkano yan? Tanungin mo? 150 bili mo? Mga native. 20 pesos, 20 ah. pesos per uh, eh, person. At eh, ito, ito, ano, scooter? 20 pesos ano, per rent. Oh, scooter, no. Pare sombrero, ya ya. mm, Santa Maria. Uy, <laughs> pindah. Mayor nang kanya nih Ale. Santa Maria sombrero. Kita niyo mga stairs, mga restero sa tanim. Walang bawas? Oh, ito oh, later oh. Bawas naman para. Bawasan niyo naman para ano? Eh, lakay niya oh. Yan na may sa. Yan na may sarot. Yung brown. Eh, nasa na yun eh, wala dito. Dito bahay dito? Wala. Hindi, masukan tayo eh.